Ah, moleque! Saudações, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Glitterando Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters 97! Eu vou com um time diferente dessa vez. No lugar do Gorodaimon vai o Clark. No lugar do Yashiro vai a Blue Mary. Vindo no lugar do Shang, vai o Shang mesmo, porque o salva-fichas não sai de jeito nenhum. Então vamos nessa! E o primeiro desafio é contra o time das garotas. E a primeira luta é contra Mai Shiranui. Shiranui Mai, Round 1. Vamos lá. Ready, go. Vale. Haha, passou por debaixo do leque. Oh. Tomara que o Shang venha como DLC no KF15, hein? E agora? Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, King! Round 3 Ready, go! Catch! Vai, vai, vai, vai, vai! Isso! Ah! De vez em quando eu jogo com a King também. É isso aí, a primeira luta já foi. E agora, Recycle Soldiers! Começando por Atena! Are you ready? Atena, Vamos lá, Blueberry, hein? Round 1 Ready, go! Rakenso! Hmm? Round two. Lady, go! winner is Mary. E agora Shin. Now, three. Ready, go. nice. Ah, essa luta promete, hein? Clark contra Goro. Round 1. Ready, go! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! luta pra ver quem agarra mais. Vai, vai, vai, vai, vai. Ah, quem agarra aqui sou eu. Ah! KO. Winner is Crash! Ah, pra vencer o Gorodaime na força tem que ser o super-homem mesmo. E agora, Benimaru! Round 2. Ready, go! Raikoken! Protagonismo aqui não! Winner! Satellite News Network. Satellite News Network. É isso aí, estamos avançando. E agora, o time do Fatal Fury. Começando por Terry. Vamos lá, Mary! E agora, Andy! <laughs> Round 2. Lady, go! Nossa! Que maravilha! KO! Ah, Winner is Murray! E agora, Joe! Saque, saque, Round 3. Ready, go! bandidos. Começando por Billy, é pau e bola. Round desde o canto. Ah, maldito! Ah, caiu no bait! Ah, caiu de novo! E agora, Blueberry! Are you ready? Round 3 Ready, go! Nossa! Já emenda do... Ah, moleque, como 100%! Winner! E agora, os Ikari Warriors! Já é a final, hein? King of Fighters! Vamos lá, hein? Ralph contra Clark! 行くぜクラークおう Crosschanger! Crosschanger! <laughs> Ha! Tá se achando o Rambo! Minha vez! <laughs> E agora Clark contra Clark. Round 2. Ready? Go! E agora, Leona! Round 3. baby, go! Pia, pia, pia, Olé! Hasta la vista, baby! Hurra! Winner! É isso aí! E agora, Yuri! E é claro que eu vou escolher o Shang! Vamos lá! Não tem problema, Shang é Orochi dá conta do recado! <laughs> É isso aí, derrotamos o Yori! E agora, o Trio Orochi! Começando pelo Chris! 出ておいで僕の炎 Vamos lá, Blueberry! Round one. Ready, go! Agora, Jeremy. Round three. Ready, go! Vai, vai, vai, vai! Eu... Vai, vai, vai, vai. E agora, a batalha final! E agora, vamos para o chefe! Orochi! さなぎを破り Round one. Lady, go! Ah, miserável! Sacanagem! K.O. Valeu. Winner is Oats. Vamos lá, Blueberry. Não! Mas não vai ficar assim não. Sobrou pro gordão de novo. Vamos lá. Go! 눈이 가로 눈이 가로 그럼 된다 그럼 É isso aí, derrotamos Orochi! Congratulations! É o Shane Salva Fichas, rapaz! Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo!